Однако, здравствуйте. Ух, я, ух, я все помыл, мам. А посуду на столе убрал? Ух, ё-моё. Да, я поэтому... Вам на память.